budaya kanthi kepang kang rineng Ah. sawangan endah lami ing dina minggu wus mesti ramene jumlegur ombake ngises angine saya ngimbui asrine sesawangan idaman wisata pantai perikinan indah mon endah kang katulung amran ane nyasemke kalbu kumelar wujud ing kutha kutha trenggalek kang berteman hati subur lan mamur bumine anggrem boko seni budayane papan wisata kang asri kutha trenggala datan ngujewani bersih tertek aman sehat indah bumi terenggalek tan soyo kuncoro bersih tertib aman sehat indah bumi terenggalek tan soyo raharjo nunggal tekatan makaryo prakawula pangarsa praja nyuwun kang maha kuasa kutha trenggalek kang berteman hati ingkang samyo sepo pindha rope sa mudra abra busananing wadya Endo pajraning pus pita Tati dieng praprawira Rakyana patih sudira tidem kang samyosu mewah Música